Guten Morgen. Es scheint die Sonne seit langer, langer Zeit wieder. Und das ist alles einfach so viel schöner. einfach so unglaublich schön hier. Über eine Woche haben wir fast keine Sonne gesehen und jetzt werden wir mit dem Wetter zum letzten Tag belohnt. Das ist so schön. Alles glitzert, alles knirscht, wenn man herumgeht. Und es ist wirklich windstill, recht kalt und einfach so schön. Genau dafür sind wir hergekommen. Also eigentlich der eine Tag jetzt, das hat sich schon ausgezeichnet. Jetzt sagt mir einer ein Klo mit einem schöneren Ausblick. Ich meine, das ist doch wunderschön. Die Hütte ist schon fast leer. Wir werden uns dann von Magnus und Vier verabschieden, den Rest auch reinbringen und dann werden wir uns auf den Weg nach Stockholm machen. Heute in der Früh war das noch gar nicht so angefroren. Das Lustige ist, dass die Sonne hat das einfach da geschmolzen und der Kühlergrill war aber immer im Schatten und deswegen sind da jetzt die Eiszapfen runter, weil es halt im Schatten hat es halt noch Minusgrade und in der Sonne ist es voll warm. Deswegen habe ich auch eine Sonnenbrille auf, nicht weil es so hell ist, ich finde es fühlt sich einfach viel wärmer an gleich. <laughs> da gerade an einem Grundstück vorbeigefahren mit so zwei Häusern und einem alten Auto davor. Das schaut eindeutig so aus, als würde das Auto schon ziemlich lange dastehen. Aber die Kennzeichen sind noch drauf, aber es ist schon halb verwuchert und äh, ja. Und dann gibt es eben noch eine kleine Hütte und ein größeres Haus. Schaut eigentlich noch ganz gut aus. Und das andere ist noch viel größer. Ich glaube, bei Nacht wäre das extrem gruselig, aber so ist es ziemlich cool. Wow, ein altes Sakko. Ein altes Sakko. <laughs> ganz oft jetzt auf der schwedischen Autobahn, wenn Autos vorbeifahren, hört man so, dass sie Spike-Reifen drauf haben. Und das ist irgendwie, also das ist wirklich verhältnismäßig echt oft. Also ich habe das, glaube ich, in Österreich zwei, dreimal gehört. Aber es dürfte da wirklich ein Ding sein. Der hat nur 92 als Nummernschild. Das ist aber cool. Stockholm ist so schön in diesem Abendlicht. Es ist relativ kalt gerade und wir suchen den Check-in zur Fähre, aber ich glaube, wir haben ihn schon gefunden. Und dann werden wir einen Parkplatz suchen, wo das Auto für zwei Tage stehen bleiben kann. Und dann werden wir zu Fuß auf die Fähre gehen. Gegenüber vom Ferry Terminal schauen wir mal, wie viel das kostet für zwei Tage. Weil das wäre natürlich mega, wenn wir da parken könnten. Oui, Madame. Das Parken kostet ungefähr 50 Euro für zwei Tage. Es ist Viertel sechs und um 18.30 Uhr müssen wir hier sein. Genau. Also wir fahren jetzt noch ein bisschen im Kreis, schauen, ob wir was Gutes ja. finden. Wir haben jetzt gerade die Leute gefragt, ja, ist es hier gut zum Parken? Würdest du hier parken? Es steht da eh auch ein XC90, eine Karin und daneben ein C-Coupé. Also alles wertvolle ja. Dinge. Hast du schon erzählt, dass ich mich verrechnet habe? Nein. Ja, das vorige hätte 123 Euro gekostet für zweieinhalb Tage stehen. Und der kostet jetzt wirklich 50 Euro für zweieinhalb Tage stehen. Kannst du dich erinnern, in Marokko haben wir, gleich im Flughafen 6 Euro ja. am Tag gezahlt? Ja, am Flughafen. wir konnten einfach eine Woche stehen. Wir sind zurück auf den 50-Euro-Parkplatz, das war das, die beste Wahl. Und, Und, wir parken direkt vor dem CQP. Also, check <laughs> this! Ich freue mich eigentlich schon voll auf die Fähre. Und auf Turku. Ja, ja, voll. Auf Wendler. Sorry. dabei. Das erste Mal ohne die Fender auf die Fähre. Voll, ja. ah. Unser Schiff heißt Amorella, zwei Personen, eine Kabine, passt. Die Fähre fährt um 20 Uhr weg, 0 ja, Und man kann bis 19.50 Uhr einchecken, ist besser. Hier geht es auch zur Travel Sauna und zum Spa. Und am Ende, ich sehe schon, Travel Spa und Sauna. <laughs> Sauna hätte sogar offen. Sunday bis 23.30 Uhr. Oh. Meine weggeklemmt. Oh nein. Ja. Aber es ist schon gemacht. Mhm. Voll cool. Wundervoll. Und ich glaube, es sind noch nicht so Mini-Decken. Das ist, fühlt sich ja. ganz ordentlich an. Es ist 19.30 Uhr. Du kannst jetzt einfach ins Bett legen. Wir haben das Telefon gerade ähm, die Musik angerufen. Es gibt auch andere Musik, 063. Das ist doch gute Fairmusik, oder? Das kannst du doch leise machen. Das ist voll gut. Guten Morgen. Die Nacht war richtig ruhig und angenehm und wir haben echt gut geschlafen. Und wir sind jetzt gleich da. Wir fahren schon an der Küste entlang und es sieht so cool aus, weil es halt die Oberfläche gefroren ist, aber gebrochen. Und das Eis bewegt sich so mit den Wellen und es sieht echt cool aus. Und ja, wir werden jetzt gleich da sein. Und wir freuen uns schon voll aufs Frühstück und auf Turku und auf die Wendler. Da könnten wir wieder Handtücher stehlen brauchen wieder Nachschub. Ich finde es aber immer so mega cool, wie sie das Boot parken, wenn sie so herkommen und dann einfach so dann so sich hineindrehen mit diesen riesigen Schiffen. Das sieht einfach so einfach aus. Morgen. Unter den Brücken, da gibt es so Netze, also wo die Leute rausgehen. Es ist irgendwie lustig, sich vorzustellen, dass es dafür ist, wenn jemand runterfällt. Aber ich glaube, es ist, wenn Gepäckstücke oder so runterfallen. Das mit Sonne jetzt ist wirklich das Winter Wonderland, was wir uns die ganze Zeit gewünscht haben. Auch gestern schon, oder? Das war so schön. So richtig knackig kalt, minus sieben. Schön, freue mich. Wir sind wieder in der Markthalle. Ab 8 Uhr hat sie offen. alles Pulverschnee. Echt die Art von Winter, die ich gern hätte in Wien. Da haben wir unser Dachzelt entschimmelt <laughs> ja. und da wurde unser Spiegel abgebrochen. Aber trotzdem gute Erinnerungen. Hey! <laughs> Heute war ein wunderschön verschneiter Tag in Turku. Wir waren Mittagessen mit der Welle und dann spazieren. What happened at the lunch? Ja, zum Mittagessen hat hatte Dani Erdnüsse gegessen, er trägt aber keine Erdnüsse. Also er wusste nicht, dass Erdnüsse im Essen sind und normalerweise fragt er immer, hat aber nicht gefragt. Und dann hat er allergische Reaktionen, wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, aber er lebt noch, es passt alles. <laughs> und genau, jetzt machen wir Abendessen ohne Erdnüsse. Vorher haben wir Didgeridoo gespielt. Ja, und jetzt haben wir gefrorenen Teig gekauft und den wärmen ihn auf der Fußbodenheizung von der Toilette. Ja, und jetzt machen wir so kleine Täschchen mit Spinat und Feta und so. Wir haben uns gerade von der Wendel verabschiedet. Die letzten zwei Tage waren voll schön. Wir hatten noch super Wetter. Heute waren wir auch bei der Sauna und waren Eisschwimmen. pump that prevents yeah, it Yeah, it will be frozen otherwise. <laughs> now we're love. Yay! yeah. <laughs> Salty. <laughs> Nochmal vielen Dank an Wendler. Ja, es war echt super. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. es war auch nicht zu kurz, es war wirklich so zwei Tage, wir wissen es von vornherein, hat eigentlich super gepasst. Ja. ja. Natürlich wird man gerne länger bleiben. Aber ja. Gut, und jetzt sind wir am Weg zur Fähre. Finnisch ist so eine interessante Sprache. Die Melanie hat uns ein bisschen was erklärt. Zum Beispiel, es gibt keine Präpositionen. Zum Beispiel auf das Schiff, also zum Schiff, ist einfach ein Wort, weil es halt einfach nach hinten reingehängt wird. Wenn in einem Wort ein Ä ist, dann kann in dem gleichen Wort kein A mehr kommen. Außer wenn es ein zusammengesetztes Wort ist natürlich. Und auch umgekehrt. Und es ist relativ schwierig <laughs> zu lernen, weil es halt nicht verwandt mit irgendetwas ist, was man schon spricht. Aber es ist eine ganz interessante Sprache. ein äh, Foto von, von allen Leuten gemacht. Keine Ahnung wieso, vielleicht aus Erinnerung oder so. Ja, das kriegt man das Checkout. Dann, ja. ja. Das ist riesig, schau wie riesig die Rettungsboote sind. Die Hinfahrt Stockholm-Turku war ja die angenehmste Überfahrt, die wir bis jetzt hatten. Und die hat das nochmal getoppt. Das Schiff ist so viel schöner. Also es ist ein neues Schiff. Es ist eben noch viel besser gedämmt. Man hat wirklich nichts gemerkt, dass man mhm. auf dem mhm. Schiff ist. Normalerweise hat man halt dieses Grundvibrieren. Ja? Und das gab es gar nicht. Und das ist alles schön und es ist durchdacht und es gibt einen super starken Haarföhn. Das ist echt, also, wie heißt sie? Viking Grace. Wenn du in Stockholm bist, das ist eigentlich so vom Verhältnis her, weil das ist, würde ich sagen, ein Vier-Sterne-Hotel, dass du quasi lustigerweise dann über Tag zum Beispiel nach Turku fahren könntest mit dem Schiff und dann über Nacht wieder zurück. Hm. Weil es ja dasselbe Schiff, das dann ja. zurückfährt. Und es ist günstiger als ein Hotel. Und es ist günstiger als ein Vier-Sterne-Hotel. Ladies and gentlemen, we have arrived in Stockholm. A disembarkation takes place from deck 6 and 7 amidships. Mittlerweile hat es auch in Stockholm geschneit und es soll jetzt die paar Stunden, die wir jetzt in Stockholm verbringen wollen, die ganze Zeit durchschneiden, zu 100% Prozent laut Wetterbericht. Aber wir sind motiviert, wir haben Hauben, gute Jacken und die Karin meint schon, wir sollen die ganze Zeit im Auto bleiben.